Komputery się konsumuje. Nie nagrywa się, bo kończą się baterie. Nie nagrywa się. Teraz się nagrywa. Nie zaraz się skończy. Hmm. Tara. Tara. That's my cleverest run flow. Yy, a więc jednak się nagrywa. Sądziłem, że się nie nagrywa, ale jednak się nagrywa, a więc teraz pójdziemy do lustra i sprawdzimy o co chodzi tutaj w łazience. W łazience jesteśmy w miejscu, gdzie nie było nas w zeszłym tygodniu, ale teraz jesteśmy, więc jesteśmy także w stanie zobaczyć o co tutaj chodzi. A więc sytuacja wygląda w ten sposób, że widzimy, patrzymy, tu się patrzymy, a tam widzimy. Aha. No właśnie. Dobrze. Halo? Nie, nie. E, tak? O. Tak. Tam się patrzymy. Dziwne. No tak, y, tego trzeba się jeszcze nauczyć, ale jesteśmy tego w trakcie. Dobrze, więc dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do wydarzeń w przyszłym tygodniu.